ассалому алайкум бачаҳои на тахтабозори калхозобод магазини ҳоҷиноим акай ҳоҷинози марҳамат нархҳоро тамошо мекунем дымовка чанд сумай навад сомон шаш метра дымовкаи чордаак шаш метра навад сомон а на пятисадкаҳо чи и 50 ка и 14 ка ишам 14 о дастакш мегам яс 220 сомон 220 сомон 6 метра 6 метра худи 6 метра хуб ку и параёш и брузо чи бруз ана бруси 6 метра ҳай хуб 420 сомон бруси 6 метра 420 сомон чанд ба чанд 10 ба 10 ҳай 10 ба 10 14 ҳай ده با چهارده آنها رفتیم کو ریکو چی ریکو آنها کد جام پلاوایا دیم... دیموفکای وایا چهار متر خو چهار متر شای ای پلاوای کاروچی پلاوای میشه وا او دیموفکا چهار متر چند سومون های هشتاد سوم هشتاد سوم شش مترش نواد سوم چهار مترش هشتاد سوم آنها رفتیم کوی پارا ریکو چی ده ها کو چند ده یا ده آنها и баро патчфр тунка пунка дувозаҳак и шанс май ҳафтод панҷ сол шаш метра анака димовкаи даҳака о шаш сомон шаш метра даҳак шаш сомон димовкаи шаш метра чанд сом гуфтира шаш сомон шаш сомон ки реко дорем реко и пачи филона бале ҳафтак ай ҳафтак чанд сомона ё кашда дад надора хо дад надора аҳа ана ки дуна шина ки чил суми ай дуна чил сомон хулас шаш метр ай ана ки дад панҷ бад д ай а пачи фил ёки паталош ниҳам мешава чор навой охи чор навой дунаш чил сомонӣ این ریکار چند تک ہے؟ هشت تک شما خوب ایش چند سومه؟ دوناش چند سومه دوناش؟ دوناش این همه پنجا سومه ایش پنجا سومه؟ انا این مایدکو چی؟ ای بخشی مایدک پتالوج نمیگن ایره آها پتالوج میگن پچکاش ده دوزده تا دوره دوناش بیس پانسومی های دوناش بیس پانسومون ای پتالوج نیا یا؟ آه پتالوج نیا یا نمون دوریم پتالوج یا دوناش بیس پانسومون آه 12 дона дора. Ана ту ис вай. Ту иҷада пиццат кӯран чандан ё? Ана ки не. Сароковка и нами тоза шай на сеаши. И сароковка и на сеаш тоза ша? Чанд сома? Тоза шай и 170 сомони. Ана бо сароковка хча дорем 130 сомона. 6 метра. Сароковка хдаш 130 сомона дубликаташ яксад сисом марҳама и чандака сарокупкаи даҳак шаш метра чанд сомон донаш донаш сад сомони яксаду бист сомон шаш метраш яксаду бист сомон даҳаки тозаш ишо анаки бу сарокупкаи дувозак дорем ино сарокупкаи дувозак яксад даҳ сум шаш метраш яксад даҳ сумо шаш метраш марҳамат тамошо кунед ина тахтабозори ҳоҷи аканозим бозор калхозобод и шифро чанд ишид шифр шифри қирантепаш меган хоб вална вална вална дунаш панҷо сумун дунаш панҷо сумун гарантияш хати мехбех бизанам намешканам бале бале ба азур беимоло шикоф шуда мерава иш чи и <laughs> ҳамаш қазантепай қазоқистон россия иш чанд сума хоб иш чанд сума иё хоҷакай чанд сума шаст сум қазоқистона марҳамат ишам ҳаму қазантепай марҳамат ку як фанероам тамошо кунем дисплей ина бачаҳоко дисплей сеюним ба яга ҳафтоду панҷ чанд сомона пансаду бист сомон будаи яга ҳафтоду панҷ иш чанд сомай и дисплей хелимебелнишим аста я ина мебелниш будаи донаш чорсаду ҳафтод сомонӣ мебелнед тиём нишаста ина сереш буда иҷа бо рӯшантаракши бо уҷа ина бо мебел небуда ёра дона чорсад ҳафтод сомо шашакш дарозаш дунимай памиш яку бисту панҷ дарозаш дуним памиш яку бисту панҷ чанд сомонаи дусаду ҳафтод сомон дусаду ҳафтод сомони ҳама и расидки як ҷои қирған а ай худам мебора ана юзби бо чандтар хо сеяк сеяк и чанд сумай ишам ҳамун дунимай ба як ҳафтод панҷай дунаш яксаду ҳаштод сум яксаду ҳаштод сумони дунима яка бисту панҷ ҳамхилай марҳама тамошо кунем бачо ана сим дорем сим симо чандиам сими шаш мегам хоб килош даҳе я мо клиаки мефурӯшем а сими шашак килош 10 сомонӣ бале марҳамат ина листи чорак будай жест 400 сомонӣ марҳамат ина магазини ҳоҷи ака нозим колхозобод ин як глои дарвозаву забор донаш бис сомон будай бистду сомон си сомон ина ҳар хел глош буда сию ҳафт сомонӣ бисту панҷ сомон сию ҳафт сомон бистду понздаҳ сомон ина худаш тоқа понздаҳ сом будай инами ина иш сию ҳафт сомонӣ отсет сомон сию ҳафт сомон иш си сомон будай این ای ستویکه ستون برای زبارچهش میکنن دونش 75 سومون یوش 10 سومونی بوده برای قربانه دانش را خوشتن زبارچه درش هم 10 سومون این کلونش 15 سومون ایش هم 10 سومون بوده انا ای آهانکاش 10 سومونی بوده ایم این زرفوت پنجا سامان بچکه سی و هفت سامانه بچکه احانی در روزه در سی و هفت سامان این ایشان هم چلی پنج سامان در این زرفوت این فرمه در پنج متره یک ست سی سامان شش متره یک ست چلی پنج سامان 4 метра 105 сомон 4.5 метра 15 сомон ферма марҳамат тамоша кунед арматури чанд қади карда бошад 14 мусулия акай арматури 14 қади карда кард 14 ё ҳама 14 марҳамат ина профилро тамошо мекунед 10 ба 5 55 сомон қурбоғ 41 сомонӣ 51 36 сомон бологиош 52 сомон профило иш 51 сомон турбо 75 сомон турбо 41 сомон профил 4 мархала марҳамат нархонаи турба 72 сомон профил 70 10 ба 10 профил 70 сомон метраш шанбуда 62 сомон 6 сомон ва ҳама тамошо кунем архора профило 37 сомон 51 сомон 44 35 сомон 53 сомон ина профилои فقط داشت میتوش پندیسه سوال همه همه شکلی اینا اگرانی که در در اینجا پروفیل چو هبده سومون خیتو با بلگلکوش ایش پونزه سومون پروفیل پونزه سومون ایش شونزه سومون پروفیلو پروفیل یک با یک 15 сомон метраш 10 сомонеш метраш ҳама турбои гилкадаги оина барои дарвоза устоика метраш 3 сомон 23 сомон ина иёш майдан куш 17 сомон профило э, ана бурудам гай 26 сомон 24 сомон 27 сомон 26 сомон марҳамат турбои азбизни чанд чист заводской хичи чор метра хобсад бистак чанд сомонад яксад даҳ сомон чор метра яксад бистак ана иёш чи садак шай бо заводской хич чор метра ҳаштоду панҷ сомон ин садак заводской чор метра ҳаштоду панҷ сомон у турбои пластико чи ӯ 120 ва 120 чанд сум ай сумуш чанд қай 120 чам 120 сум ана ӯ абдалиҷко чи плинсо чанд сум ай 50 сум 50 сум чанд метр ай 4 метр ай 4 метр ай 4 метр ай 50 сум чо аса ден амуданан 4 метр Каняко чи каняк? Нова мега, ку нова каняк мега. Чин сомон. Чин сомон. Чин сомон и мархама. Мархама тамошо куни. Дина. Каняко 4 метр буда. 65 сомон керек ин аст той кош хати. Ҳар хил амдош буда ман ҳама. Ин тинкай гулак буда. 37 сомон метрш. Барои каталог. Ин сафедш буда 42 сомон метрш. Иш кавсарак буда. Ана ик سیویتش خیلی برگرک بوده 38 سومون مترش 52 سومون بوده سکیت که کرده 38 سومون شما کنکه انا ایوش رنگی عبای بوده 52 سومون مترش خیلی غاز بوده ایش انا ایش هم رنگی عموه رنگی عبای بوده 53 سومون مترش ханаи никои кабуто саус 46 сомони метраш ханаи сафедогӯш 46 сомони ям метраш ям хела ғавз будай ишам 52 сомон иш мукин бо ғавзрак буша 52 сомон метраш ин хела ғавз будай

آره ایش 38 سومون سفید خولی این اونجا این ها نکه مرحمت مغازین حجی نوزیم این ها سنکوش بوده گل کده بریده میتا مرحمت تماشا کنه اینجا فیرمان بوده فیرمان تایر میکنم فیرمو را نرخوش نویسته گیب دیم مرحمت تماشا کنید инам хеле тинко буда марҳамат тамошо кунем бачаҳко подписатся кунем лайк кунем поделитса кунем тамошо кунем видеора оз ба хиёлам хеле гулако мода шидагиам сиҳафт сомон метарашина бозори калхозобод ина бурчатка будаи бурчатко рақамош нависта ки занг занем квадратшонро мегӯям чанд сума чхелай мақсад ҳама шарои тӯш қатӣ аст блош аст ма ҳама занг занем рақамода зминто хуаксин ёвон будаи панҷо панҷ сумун ай хидмо бурварда калхозобод панҷо сомони смент марҳамат сменти пансадак магазини ҳоҷи акан озим сементо панҳо тамошо